Esse aqui eu só reparei que ele não tem tipo modo duo, né? Ou é, ou é sozinho ou é squad. Então, ah, é? Será? É, ele só tem solo ou squad. Dá pra gente tirar o. Eu acho que o, o alto parear, né? Pra pegar os é, aleatórios. É, alto match aí, ó. É. é vamos tentar de dupla com os caras então. Ah, não, não dá. Ó. É legal comendo do jogo não, acho é a que foi assim. casinha. Assim. É legal o, o lobbyzinho, né? A gente tem uma cobertura. É. O lobby é o jogo, cara. Nossa, mais ponto pra esse aqui. <laughs> legal. É, ele é todo diferente, né? Eu curti o jogo, não posso falar. Sim. Jogaria esse aqui fácil pelo Cyberhunt. Ah, é? <laughs> pelo Cyber Até Esse aqui, por exemplo, ó, tu, tem toda uma cidade de Tóquio praticamente aqui, né? Porque eles adoram destruir Tóquio, né? No, nos animes. Dá pra, tinha, que ter, tinha que ter o é, tema olímpico, né? É, tinha que ter o tema olímpico. É, né? Verdade. Aí, acho que foi. Opa, já vamos, já vamos. Pegou o Arthur também? será? Hã? Pegou o Arthur Peguei. É, eu tenho o Arthur, o Firefox, o Caramelo, o Skylark e mais um outro lá. Também, também a mesma coisa. O que eu consegui é esse personagem. Você é vergonha da profissão! O legal disso aqui é fazer, a, fazer as artes, as miniaturas e tudo mais. Hora, eu ainda tô com a skin padrão, ó, tô, com, tô com a roupinha de estudante ainda. Uma hora eu vou ter que parar e olhar as roupinhas legais que tem. O suporte tá carregando ainda. A roupinha do suporte é legal. Falta 20 e poucos segundinhos pra parear, deixa aí. Alô? Alô? Cortou, cortou? É, cortou eu. Baixou o espírito? <laughs> Cortou. Baixou o espírito pro corpo. Baixou. <laughs> então, Fernando, é, voltando. Os robôs eu tenho. O que eu consigo é essa skin aqui, ó. Olha lá o Sopolo, tu é o primeiro é do pódio lá, Sopolo. Olha lá no pódio, no telão lá. Sim, por causa dessa skin ah, aqui, ó. Eu ainda tô com a roupa padrão de... Eu só agora, você acredita? É, eu tô com a roupa padrão de estudante aqui. Então, eu consegui só agora essa skin aqui, na sorte. E a skin lendária. É, eu fui abrir os baúzinhos lá do nada. Brotou. É, eu, eu nem abri o baú lendária. <laughs> eu abri dei sorte. Nossa, pô, cai, cai num lugar aí que eu vou de atrás. Nossa, a última vez que eu dou sorte na vida, eu nunca tive uma sorte é que, às vezes a gente tem sorte no azar, né? A gente teve sorte na sorte. Sim. Esse aqui tem o, o sisteminha de drone também do, do Cyber Hunter, isso aqui é legal também. Ih, pode cair de altura. Ah, dá pra trocar, cara, dá pra trocar o Cyber Hunter aqui. <laughs> é e, e esse aqui, esse aqui é, ele é novo, né? Ele é de 2021 mesmo, né? Não, não, não vai no baú, não vai no baú. Ativa o robô ali, aí ativa o robô, não vai no baú. Aí ativa o inimigo. Ih, vai, vai, vai. Tem gente aqui? Tem que ir aí. Você tem que ir aí quando tiver robô. Ah, só quando tiver. Aí spawna robôs. Não, é, é ah. não tá fraco, não é tá fraco. Legal. Eu, eu joguei, eu, eu joguei a única, então a única partida que eu terminei aqui mesmo foi aquela que eu gravei. Então... Ah, sim. Ó, oh, tem tiro? Opa, cuidado aí. Vamos vazar essas arminhas aqui. Ah, ela tem cara aqui. Vou tentar tá na sorte matar ele. Mata ali na sorte, porque essas amiga que tá aqui é uma porcaria. Ah, não, Tem alguém. Eu tô, eu ainda, o cara não... tá no celular, safado. Eu não tô vendo. O cara tá na árvore. <laughs> o cara queria ser amiguinho, eu acho, sei lá. <laughs> Mas eu fui mal, eu fui mal. Foi... <laughs> Eu fui mal na Guess I'm not that bad. Ah, yeah. É. Like riding foi, a foi, bike. Foi, foi, derrubou mais um. bless you. É, vamos fazer o então, um arrastão. Fernando, só, só, só vai naquele banco quando tiver robô. So worthy robôs. Ah, tem mais essa ainda, né? Sim, eu joguei um pouco, então tô um pouco experiente. É, ah, já tá treinado, rapaz. Tem mais tiro pra cá? Tem mais tiro pra cá, ó. Ah, cuidado. Tô em cima da preda. Ai, ó. Caraca, nunca spawnou com esse cara aí. Like riding a bike. Caraca. Tem dois no chão aqui. Ah, lembra, guess I'm not that bad. Eu tava com a arma errada, tava com a, com a arminha tá fraquinha aquela. Esqueci de trocar. <laughs> então é primária. Vamos, vazar daqui que tá enchendo de carinha aqui. Beleza. que eles virem robô. Ah, aqui. Nossa, tá vindo muito gente. A gente aí, cuidado aí, pouco. Aqui, ó. Aí. Foi, foi, foi. Esse foi o disco voador. Caraca. <laughs> não para de spawnar carinha. Esse aqui é bom. Vai matar. <laughs> Tem uma arma de íons aqui, não sei eita, se é boa. Eita. Eita, escuta esse barulho do robôzão. Ixi. Não sei, meu, meu robô tá em 66% aqui ainda. Eu escutei barulho de robôzão aqui perto. Tá louco. Vamos vazar. Já viu, já viu esse lança-chamas é. aqui só que é uma guitarra? Sim, eu vi. Legal, né? Só, só não consegui usar. <laughs> Ah, eu, eu matei um, eu acho que um, um com a, esse trem aqui. Ó, tem tiro atrás da gente, atira atrás da gente. Ah. Tem gente tretando, na verdade, vamos ver. Ah, não. Lá, lá longe. Não, não nem trete. Melhor nem tretar. Não, não, não. Daqui eu, eu prefiro, eu prefiro morrer do que perder a treta. <laughs> <laughs> Ó, o cara que matou tá por aqui ainda. E o cara tá deitado no chão. Moledão. Ah, é. O, o, o tretador. Eu sou covarde, eu não, eu não quero. A worthy opponent. Não tem medo, não. Mete o Nossa senhora, você pulou no negócio. Tá atrás de ti, pra trás de ti, já viu. Atrás da árvore. Just like old times. Pô, lembrando que a gente tá de dupla, né? Os caras cara têm um esquadrão, nós estamos dupla, né? É, né? Nós não conseguimos. Ah, atra... atrás, atrás. Travou, travou, travou o jogo, travou o jogo. I'm on fire! Carrega! Like riding a bike! Bless you! É tudo robô, seu povo? Ignorância já. I'm on fire! O meu parece é o Optimus Prime. Nossa, tá, tá, tá vindo gente, não sei mais nem da onde. Ó, oh, tô, agora tu pode ir lá naquela caixinha, né? Ah, sim, eu gosto. Ih, bugou minha câmera. Ah, tá. Tem uma caixinha ali atrás com o Cadê essa pano? A tá gigante, eu não enxergo. ela. <laughs> Legal esse robô, né? Ah, ele, uhum. O corte dele, o vento corta o robô. É, é tipo o ataque do Ichigo. Não, familiar. Ei, já foi no chão, coitado. Vou voltar aqui. Pô. Vou voltar de a pé? Né? Eu vou, eu vou alternando aqui. Aí um grande e um pequeno. tem tanto item que sai desses baús que eu não sei pra que, que serve, mas eu vou pegando. As músicas desse jogo são boas também, não? Ah, sim. As beleza, Eita, pô. Vira robô e aperta aqui. O robô ele consegue correr mais rápido. É. O humano não consegue correr. O humano tem que ter veículo pra correr. Peraí que eu... Bora, Fernando! Ai, é, não sei jogar. Eu tô virando o carro deformado azul, peraí. Peraí. Ah, você virou o outro algoritmo? É o que, o que corre. <laughs> ah, é, se transforma, vira carrinho. Vira carrinho, vira carrinho. Aperta, aperta o E. ele ser um carrinho. O E? Peraí. Aí, vira, vira o Mario Kart. Aí. é. Pensando que é só bonzinho? Ah, nossa, eu sou mais gigante que você, que João. eu sou ágil, eu sou pequenininho. <laughs> safe. É. Né? Estamos no meio da safe. Tem, tem um bagulho brilhando lá na frente. É o chama robô aquele? É, isso aí. Matou o robô dele. Bom, posicionado a gente tá agora. É tipo uma torretas. Eu virei pessoinha de novo aqui, vou dar uma explorada aqui. Tem um dentro da água. Ih, virou robô. Oh, teve que virar robô. Da... <laughs> tá vindo lá no meio da água. Agora que eu tô com uma arma boa de, de atirar no robô, ele virou pessoa de novo. tá <laughs> aqui perto água. Tá jogando na escola? <laughs> Ah, não, tô, tô, em casa hoje, tô de folga. Essa semana eu tô de folga. <laughs> Só que eu tava fazendo prova é. da, do pós, do pós-graduação. Cadê o cara? Ele tá embaixo ah. d'água, pô. Ah, eu tenho que me recuperar. I'm on Aí, ó, tem dois. Aí. Viu o detector aí, ó? É isso aqui? How familiar. No shame in falling to an ace like me. Eu ignorante, veio tentar comigo. Não quero é que tá matando outro cara. Oh, tem, tem tiro pra cá, ó, socorro. Ah, lá, ah, cuidado. Ele não, não, não, não. O Bomar tá matando a área. Vai, Bomar tá na área, Mac caramel, Mac What are you looking at? Over here! So many floors? not bad if you could hit an ace like me. Whoa, whoa. Tem uns quantos na água, né? Tem mais ali na frente, Ahead. descarrega uma arma. Uma coisa que eu gostei, gostei desse jogo é que é difícil tomar um hit kill. Porque ó, eu, eu descarrego a arma toda nos caras e eles não morrem. Demora um tempo. Se virar robô, não morre na hora. Jeta ainda. Tem mais aí, tem mais ali. Dentro da água. Eita, eita. Tem quantos vivos? Tem quatro? É, eu tô e mais dois, Safão, tamo bem. <laughs> Sorte nossa. Boa! Aí, tá viu? Sempre confiei no time, rapaz. Time de dois. <laughs> Tô vindo, tô vindo. vamos, fazer o, vamos fazer uma saideira. vou ter que finalizar que a dona Bora. encrenca daqui a pouco tá por aí. <laughs> É, eu vou com Chegou o caramelo. Quer dizer, o caramelo não, eu vou com o Firefox. Eu vou comer, mesmo vou comer. Rapaz, rapaz, vai, vai chegar na metade. <laughs> vamos lá, vamos lá que vai. Vamos, ficar, vamos tentar ficar entre os cinco, pelo menos, nos times, já tá bem bom de resultado. Ó, o Sopolo já tá no pódio, ó. acho que tu ficou em todas, né, Sopolo? Em todas tu foi o primeiro do pódio. É, é, é não, não é novidade, é, é novidade. <laughs> é normal, isso é normal, né? Na, na vida do Sopolo. É sempre o pódio. <laughs> É estranho quando não tá, né? <laughs> Eu nunca me exibi. Primeiro ainda? Não quero é, ver. Não, todas em primeiro, né? Essa skin aí matou a pau. e a sorte, cara. Eu, justo agora que consegui essa <laughs> skin. Falei, ah, já que eu jogo com o Fernando, vou abrir os baús aqui. Eu fui abrir os baús, deu sorte, que é o lendário do nada. <laughs> Nossa. Nunca que eu tenho uma sorte. Quer cair aqui pela cidade Pode mesmo? Escolha, escolha. Eu tô te seguindo, vai, acho que eu não consigo te parar pra mim aparece uma, tipo, uma aura verde em volta dele, não sei se é porque a gente é do mesmo time ou é, é algum poderzinho que ele tem. Ué? É, o meu, o meu aparece ah, com algum detalhe... Você... Sim, você tem a aura azul. Ah, então é porque a gente é do mesmo time. É. é. Vai, vai embora, né? Vamos se equipar. Esse joguinho é bom, rapaz. Dá pra trazer no lugar do Cyber. <laughs> ah, sim, com certeza. Ah, me, ah, é, e me lembrou de um jogo que eu jogava na minha infância. Teve um jogo que era assim, igual esse aqui. Ah, o Metal Warriors? Não. Não, é Metal Warriors é anime também. Ah tá, porque o Metal Warriors não, é do, não, do, Super Nintendo era a mesma dinâmica, só que era o, o, quando tu era, tu era pessoa, tu era um bonequinho microscópico, assim, bem pequenininho. Mas daí o, o legal era tu pegar ah. as é. armaduras robô e tretar. Bacana, mas não, eu não sei se eu joguei esse, mas porque era pra PC. Esse era. Era 3D e era anime também. Os personagens eram anime também. <laughs> o, o nome do jogo é jogo. Jogo. Jogo. Jogo. O, jogo se chama jogo. É jogo. Tu jogava o jogo? É S-H-O-G-O. Eu é jogava o jogo. O jogo. Tem gente aqui, ó. Eu vou trazer em live, vou trazer em live um dia. Esse jogo é bagulho, cara. É igualzinho isso aqui, só que é a visão primeira pessoa. é a Mas, nossa, era é chique, cara. Muito chique. Tem um cara aí, tem um cara aí, socorro, cuidado. ace Derrubei um cara aí do. Tá na tua frente ali, socorro, quase. É. Tem outro vindo, ó, tem outro vindo. Tem um aqui. Eita, atacaram coisa aí. Molotov, será? Opa, tem uma, uma caixinha de defunto aqui, cara. Ah, não! O que, foi? Tem gente? É, matei, matei. Deitei mais um aqui. <laughs> o cara ficou paradinho pra atirar, o cara já se rendeu. Cadê já viu que ah, eu morri mesmo, pode matar aí. Prefiro morrer do que perder a vida, já dizia. Ó, tem um aqui na minha frente. <laughs> o cara desiste, né? Just like old times. Ai, tem alguém atrás de mim just yeah. like old times. bless you. Tem alguém me atirando aqui que eu não tô vendo. Já foi, já foi, já levei, já levei. Nossa, tem tanta gente morta aqui em volta, eu não consegui pegar nem os brindezinhos deles ainda. Ah, ah é, rapaz, não se esqueça, você parou um tempinho é pra esse Jojo, rapaz, é muito bom. Ah não, sim, vou. Na hora que eu conseguir mesmo um emulador de, de Play 1 pra celular, eu vou pegar. Não tem gente que pode Eu acho que tá de robô ou pressão minha? Não, não é. Tem gente tratando contigo aí, é Sopô? Não. Tanto um tretando sozinho. Melhor, melhor eu não vou me meter, não. Vou esperar virar robô aqui. Falta pouco. Eita, tem uma traia ó. Tem, é, é, Sabia, fala, tem gente, gente, gente perto, ó. por isso que eu não enfrentei, ó. Senão esse cara pegava aqui a traia. Tá imaginando que tá um Como diria o Arthur, ia pegar costinha. É. <laughs> Aí falta pouco, falta pouco. Não vamos tretar, não vamos tretar. Espera virar robô. Eu peguei a de escudo que tava, tava de costa e já matei. Alguém já mandou um herói, hero, é o Mark, rapaz. No shame in falling to an ace like me. Bless you. hora de digitar pro Mark, rapaz. <laughs> quero, quero, quero... What are you looking at? Oh, no shame in falling to an ace like me. Eu É um robô atrás de mim. Estou agora um, mais um vídeo pro meu canal. Eu tô nesse momento editando um vídeo pro meu canal, rapaz. Dá tempo do... Quero ver quando é que vai sair a edição Você é vergonha da profissão! Rapaz. Depois quero ver os Left 4 Dead também, rapaz. queremos ver o trabalho do Sopolo. Ah, é, o Fernando quer... Cobrar também? <laughs> ah, eu vou. Ajuda, vou né? investir, rapaz. Vou fazer um investimento. Tem um cara na frente. achei muito demais, rapaz. estaria ajudando vocês quando vocês poderiam me ajudar. Assim eu posso comprar peça no meu PC daí. Né? Ah. Nossa, pô, olha quem é o MVP de novo aí, rapaz. Olha lá. Ah não, pera, tem um robô aqui, ó. Tem um robô aqui. Ah, que não PC é bom, vocês vão ver, porra lá. familiar. boa. Eita, pegando fogo. Pegando fogo, bicho. tá aqui atrás de mim. Cadê MVP? What are you looking at? Over here! vida. Eu acho que tinha alguém me atirando aqui, mas fiquei perdido. Agora não, já não achei mais nada. Valeu, Marquei. Vai, vai brincando nos comandos aí, rapaz. Valeu a força aí mesmo. Obrigado pela presença aí, por tudo aí, rapaz. Cadê o placar? Cadê o placar? Cadê o placar, velho? Ah, tá aqui a carinha. Onde, onde? Ui, já morreu, já morreu deusa da vida. Ué, cadê? Ai, ah, tá voei. Cadê, cadê a plaquinha, rapaz? Cadê o placar? Cadê o placar? Ah, apareceu. Ah, eu vi ali, apareceu. Apareceu o MVP. Meu Deus, que que é? caiu na, no trampolim <laughs> De novo, Fernando. De novo MVP, Fernando? Ah, que assim, rapaz. Antes de morrer, eu brilho. Mas esse jogo é mentiroso. <laughs> esse jogo é mentiroso. É boca. É tudo fake news, tá ok? <laughs> Eita, ali atrás. Ah, meu, tá me chuvando. Cadê? Corra, socorro. Tá voando, miserável. Cadê? miserável tá voando. Buona minerata. Omale, O Fugiu. Jogo <laughs> do dinossaurinho, saurinho, dinossaurinho, Jogo do dinossaurinho. Cortou na cabeça. Ah, <laughs> cortou na cabeça, ah, não. tem alguém, tem alguém, tem alguém. Valeu. Tem um avião. entender é por que será que o, o Mark tá mudado esse dia? Travou tá o microfone? O que é? Ah, eu vou, vou chamar o Firefox aqui. Não entendi, o Mark tava mutado? É, ultimamente os vídeos dele tá sendo mutado. Será que eu... Olha. Até a tá de carinha? Encheu, mas nossa, encheu. Encheu de gente. Vem avançar, Fernando. Tá muito não vai morrer. Vem pra cá. Vem pra cá, é muito. É um exército, Dica. É um exército ali atrás. Vamos na pernada, vamos na pernada. Vamos na maciota. É, vamos na maciota. <laughs> ah, dá pra virar robozinho. O, o outro robozinho. Mini robozinho. É, mini robozinho. A gente tá dentro da safe, né? Deixa eu virar cá, tá? Então. Deixa eu ver. Ah, nós tá. Vamos vazando aqui, é, tá vindo um, um, exército ali atrás. Ô, oh, tem gente aqui na frente, cuidado. Ah lá! Aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Morreu. Morreu, Vitinho. Ah, peguei costinha. Ah! Tiro na bunda. So many flaws. Fala, tá eita, vaza, vaza, Tá vindo uns robôzão loucos. Bora tá, daqui. Não, também não Eu vou dar um fora daqui. Eu troquei uma sniper ali que eu não tava curtindo Tem muito. Aqui. Tem dois aqui perto de mim, parece. Tu caiu aqui na frente. Vai morrer, hein? Vai morrer. Vai morrer, o carinha tá parado, feito. Aí, ó. Deu patinha. Aí, Fernando, consegui um robôzinho pro você, cara. Tá <laughs> Ah, Legal, vou depois. Ah, não. Pra cá, vem pra cá. Já tem uma no chão Vem Pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Caramba, caramba. Tá dele, carinha. Tô dominado, tô dominado, caramba. Vou fabricar um robôzinho pra você aqui. Os caras estão tratando de robô aqui em vez de vir na mão aqui. Pega o mini robôzinho. Ei, eu não tô vendo, eu não, sei onde tu tá querendo. Vem aí. Olha lá, tem carinha vindo aqui, ó. Onde tem gente aí? Ah, não, ele virou um robôzão. Aqui, tá um robozinho aqui. Tá vindo pra cá. Cadê, cadê? Eu ouço muito. Nossa, o cara, o cara mirou assim e me estourou na mesma hora. Perdeu, perdeu. What are you looking at? Over here! Eu tô dentro do, do prédio, eu vou conseguir acertar aqui. Mas eu consigo acertar ele. eu tô matando ele com Even without Arthur, you're still ah, ele... ah, eu destruí o caramelo dele. Ele vai cá, ah, ele vai cá, vem no robôzinho. Ah, tem um voando. Tem um voando. vai, vai, Vinte? Não fica tá escondido aqui não. Fiquei no prédio, fiquei no prédio. Eles não podem nos pegar. Eles não podem nos pegar aqui. Que nem robô não, só como pessoa. Ah, rapaz pega a gente. <laughs> What are you looking tá vindo, tá vindo. Over here. Cuida as portas, socorro. Cuida as portas. Peguei uma, tava escondido também. Boa. Cadê aquela voadora? hein, nós né? Vamos ficar por aqui? Né? Aí, ó, tem gente vindo aqui, Zupla, cuidado. Ah, melhor nós ficar aqui mesmo. Ah. É bom, vamos aproveitar que essa... a gente tomou conta aqui do bagulho. <laughs> ah, mas a gente tem que ficar. É. Peraí, que, pera que vai, vai começar a comer safe aqui perto da, da outra ponta. Aqui. É. E o robôzinhozinho tá pegando fogo, bicho. Ah, bicho. <laughs> Será que ele, expl ele explodir não mata a gente? Ué, tomara que não. Porque... <laughs> É. Então, pra mim... <laughs> Até a Acho que nós vamos ter que vazar essa, pô. Tempestade, tempestade tá vindo. Eita. Vamos lá, tipo. Ó, vamos ver onde é que tem gente. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tá. Aqui embaixo da ponte acho que não tem ninguém. Não, vaza! Only a few pilots are left, and I wonder who will win the whole enchilada. Tá vindo gente? Aí, nove. Mas tem gente tretando e não é com a gente. Tá bom. Deixa ele. Lá, ó, já viu. Tá na rua. Ah! Boa. Ah, matamos. Tem gente lá, tem gente lá no chão também. Vamos, vamos catar eles lá. Tem, gente aqui perto. Tem gente... Ah, tem gente vindo aqui, na verdade. Tem gente nas nossas costas. Tem gente nas nossas costas. Olha, tem gente na nossa costas aqui, ó. Aí, matei. Falta... Tem gente na nossa frente. Falta quatro. Eu, tu e mais dois, ah, Não, mais quatro. Eu tenho mais quatro. Hum. Eu tenho mais ah, cinco. não, agora três. Falta três. Aí. Vamos. Eles devem estar tá nos prédios aqui, suponho. Aí, falta dois. vamos ver tamo bem. Ó, aqui. Eles devem estar tá aqui nos prédios. Dupla. Eita, que foi isso? Ah, seu cabelo. <laughs> Ó, tem alguém treta. Ah, meu Deus, tempestade. Ali, ali, ali. Ah, meu Deus. Vira robô, vira robô. Virei, virei, mete o tá Tá bom, tá bom. Morreu? É, tá Morreu, morreu. É, é. Aí falta o último. Falta o último. Onde é que tá? Onde é que tá? Fujo! Se tiver na tempestade boa, melhor pra gente. Tem um robôzão ali na frente, vai. mas não é nada, é, é decoração. Ah, é, é fake. <laughs> É <laughs> não, deve assustar cada um não. Chupaco <laughs> pequeno. eu vou, Eu vou usar meus tá kit. Olha ali! Olha, remo bem, hein? Aí sim. Pô, e o meu Firefox tá pegando fogo, então ele tá mais fire ainda. <laughs> Aí, vamos voltar pro lobby. Vai se encerrar bonito com vitória, rapaz. Pensando o quê? Pera aí, selfie. estirar eu tirar a foto dele. Eu vou tirar selfie sozinho. Né? Ah, eu não vi na hora que eu já tinha apertado. É. Vou tirar selfie. Ah, não, foi boa partida, rapaz. Eu gosto de jogar com Firefox. Ele, é, ele, ele é o básico ali, mas ele é metralhador, eu gosto. Deixa eu voltar, peraí. Ah, rapaz. Pensando o quê? E fui o MVP. Aí, é. ah, é rapaz, olha ali que bonita a tela, rapaz.